undaga ufinde chemskuta ishi rogots rogots tats veba undas sudezats mena treba rogots I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? Will you roll me a blunt so I can't cool off? gang members. How the fuck is your day going, to mention are working at me. Back at another goddamn video, man. At Gang members, man. I, my judging gang members, without wasting time. Four. And I don't know how to what that other part means in judging, but the name of the song, eh, when you translate it to English, means "As Woman," according to Google Translate, produced by Becca in our song. But hey, let's go ahead and jump straight to it, man. Let's see what four got for us. hey, <laughs> eh, so audio. ერთად ხდება ცისფერ ყანწელებს ოქროს ჩარდახთან უსმენს უბრალო გამლელი კაცს გალას წერისგან მაჯებს ამტრებდა ქუთათურ ქალის ხიმილი ანს სანტიციანი ქარი შხალობდა ვინ ყავდა მაგას კოლაუს ფას სანამ რიონი დანარ ნარობდა მანამ იცლება 11 თას და როგორც როგორც დაწება უნდა გავფინ ჩემს ქუთაისში რობო როგორც დაწება უნდა სულდესაც მე ნატრება რობო როგორც დაწება უნდა გავფრიდე ჩემს ქუთაისში რობო როგორც დაწება უნდა სულდესაც მე ნატრება ვიდრე ვაპარაკო პრომეთს ვის მე ბაგრატიონის დროის შემონგრეულ ქვებს უცხელი კაცს ახტობ თუ მე ორი თეთრი ხიდიდან ყოლა დროიდან უნდა გაფლანგო განადროაში ძირძო ფესვი ანო საუკუნეების გამლობაში სხეული და მაუს ქუთა იზელი ამაყ იმზელით აღმაშენებელი ქუთა იზი ბწინავს ცოცატრასებია სველი ჩემს გალაქს ამ შენის ნაცრის ფერი თუ სადმე გინდა გამიკითხო გაინტერესებს კვლავ მეგობარო მეფეების ქალაქიდან ვარ და როგორ დაცვება უნდა გავხდე ფანტაზიაი მან შემასწავლა რომ უნდა იყო ადამიანი სულ უნდა მენაცლიანი წოდება ქუ თაისების ყველა შენი ნაბიჯები ნახდი დარბა ისევ სანამ ნიჭის სანამ ნიჭის სერვის სანამ ლეონიძეების ეფემია სერვის ქალაქი მოფერების ქალაქი გარინდების ქალაქი ჩახუდების ქალაქი ამინდების მაგრამ მაგრამ ვარენაზი ქვე გორის აღმართებთან მძარი ყველა კომარბაზი სუფთა ცოლი გაურით ავსებული ყველა თასი ეს ჩემი ქალაქია ვიცი არ მყავს მისი თასი ჩალათი როგორც დაწება უნდა გავფინდე ჩემს ქუთაისში როგორც როგორც დაწება უნდა სრულდეს ასმენატრება როგორც როგორც დაწება უნდა გავფინდე ჩემს ქუთაისში როგორც როგორც დაწება უნდა სრულდეს ასმენატრება ინტელიგენტო ქუთაისიდან ვარ ბიჯაკის ჯიბეში კალამს ვინახავდები შხნელები ქუთაისური გიტარა ბაღის კიდეში თავზე შლაპა და ხელში სიგარა ქუთაისო ინდუსტრიის შენებელო კულტურის კულტურულ ადგამომ ძერწველო პიკასოს ბიჭუ ამბრედუზო მედუზო ცისფერ ყანწელებო კიდევ ერთი შემუსოთ რიონის კვებო ისტორიის მატარებელო დიდი აშენე აშენე აღმაშენებელო ისტორიიდან გადმონაშთო მიანო ბაზარო კიდევ უამრავი სასახელო უნდა დაზარდო Oh, როგორც დაძლევა უნდა გაიგე ჩემს ქუთაისში ოღონდ როგორც დაძლევა უნდა That's fire. This weed too. Perfect combination. <coughs> Boy, am I high or oh, am I high? I think I'm stuck in the skies. God damn. Whew. I need to breathe. <laughs> that was fire, bro. That was, that was fucking fire. That was super, super fire. The beat, amazing. He killed it. That was fantastic, bro. That was fucking fantastic. I like it. 10 out of 10. Every single second of that song. The beat was just nice, like just different in every way. I like it. 10 out of 10 in my opinion. That's going to comments and tell me some more judging songs to, to check out. This week we lit, okay? Stop playing with yourself. Subscribe if you're not. I'll, I'll, I'll start checking. If you're not subscribed, I'm not going to even be looking at your comments. All right? You got, you got to be subscribed to comment. You know what I'm saying? <laughs> I love you guys. I'm just so I love you so much, but please subscribe. Hey, live your life. Stay blessed. And I'll see you in the next video. All time. All time. Aye. I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? Will you roll me a blunt so I can't cool off?